हूँ सनी मनी ब्लॉग्स मैं हूँ मनी और मैं हूँ सनी आज हम जा रहे हैं रोपड़ के बर्ड फेस्ट में वहाँ पे बहुत ही अच्छी बर्ड वॉचिंग होगी देखते हैं बर्ड वॉचिंग कैसी दिखती है हाँ। चलो गए जैसे हम जा रहे हैं बर्ड फेस्ट में हमारे को बर्ड फ्लू भी हो सकता है इसलिए कृपा करके वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर I got time, it's clear to see from up here guys सरसों का खेत मिला है मतलब यहाँ पे फोटो खिंचाने का सबसे बेस्ट जगह है अभी हम रोपड़ में एंटर हो चुके हैं और यहाँ की सड़क तो सच में बड़ी अच्छी बनी है पिछली बार जब हम आए थे तब ये वाली सड़क नहीं बनी हुई थी meant to be in the Great outdoors, forever free. बर्ड फेस्ट में थोड़ी देर बाद जाएंगे Take a step back to see the truth around you. From a distance, you can Thank you. यहाँ पे तो बहुत ही डिलीशियस डिलीशियस चीज़ें हैं आपको मेन्यू दिखा दो शायद नहीं सुन पा रोगे पर कानों में बर्ड की ऐसे चहल पहल पंछियों की ऐसे चहल पहल और पेड़ ऐसे हिल रहे हैं क्या ही साउंड फर्स्ट टावर देखने जा रहे हैं ऊपर चलो Thank <laughs> you. नहीं है पर यहाँ पे बर्ड्स के नेस्ट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है बर्ड ज़्यादा तो नहीं दिखे पर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हम कोई असली के ही जंगल में आ गए ऐसा लग रहा है कि पूरे ही फॉरेस्ट में एकदम वाइल्ड एडवेंचर कर रहे हैं हम आप मैं आपको सजेस्ट करूँगा यहाँ पे आने को पर यहाँ पे बर्ड्स की उम्मीद मत करना ज़्यादा दिखेंगे हमारे को थोड़े बहुत ही माइग्रेशन दिख बस इस ब्लॉग के लिए इतना ही अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो फॉलो करो तीन लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो और मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी तब तक के लिए बाय बाय